شقة في بيفيلي هيلز المرحلة التانية لور شقة ميزتها إن هي لسه توضيبها توضيب نضيف فيها تكييفين في ال reception. ده الأول ال reception. عندنا هنا بلكونة الفيو مستنى هو مفتوح وعلى جنينة ده كده ال reception وفي النجف بعد كده بنلاقي التراب عندنا هنا المطبخ عندنا هنا حمام الضيوف السموم مش منوع فيه عندنا اول اوضه على اليمين عندنا هنا الاوضه الثانيه ونجيب الأوضة التالتة طبعا في هنا بلكونة في الأوضة دي بص على الشارع اللي ورا ودي الأوضة التالتة وده الحمام الكبير وفيه سخان